Hej och välkomna till Nyttiga mellanmål på JB. Idag hade vi tänkt göra en liten frukttallrik med eh, digestivkex. Så vi sätter väl igång direkt. Vi börjar med att ta bort all annan frukt från skärbrädan. Och sen ska vi skära melonerna i lite mindre bitar. När vi har gjort det sen så skär vi av skalet. Sådär ja. Nu börjar vi med jordgubbarna och då börjar vi med att ta av de där gröna bladen uppe på. Och sen skär vi även av den lilla kvisten. Sen delar vi dem på hälften och i lite mindre bitar. Nu börjar vi med eh, clementinen och skalar den. Då. Nu ska vi börja lägga upp all frukten på eh, tallriken. Och då börjar vi med jordgubbarna. Sen tar vi melonen och lägger upp den. Och sen tar vi clementinen. Och sist men inte minst tar vi digestivkexen som vi lägger upp. Detta var då en eh, frukttallrik med digestivtex. Hoppas att ni har fått någon inspiration till nyttiga mellanmål så ses vi i nästa video. Hejdå!